දෙගුරු ඇවිල්ලා දෙවියන්ගේ නෑ තියෙන විදිය තමයි මේ ඒගොල්ලන් ඇඳන් ඉන්නේ කොයි පාට හරි ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන් ගෑනු දෙවියන් මේ අත්තලට මාල දානවා රත්තරන් මුතු අබෙල්ලට දානවා තව එහෙම කරනවා තවයි ඉතින් පිරිම දෙවියන් ගෑනු කට්ටිය වගේ මං මාල දාලා වල්ලු දාලා ඊට පස්සේ මේ මේ මාල දාලා මේ එක එක විදියට ලස්සනට ඉන්නවා ඉතින් මුතුමැණික් එහෙමත් තියෙනවා හැබැයි එච්චරම ඒව යුස් කරන්න ගොඩක්ම තියෙන්න මේ ලොකු දෙවියට ලොකුම දෙවියට ලොකුම දෙවියට තමයි මැනික් තියෙන්නේ ඉතින් මට මේ මැනික් ඕන ඒ උනත් මේ මට මේ මැනික් ඕන ඒත් මට බල බල බල ඉසි බල බල තියෙනවා ගොඩක් බල තියෙනවා මොනද බල තියන්නේ උඩින් යන්න පුළුවන් අයි කටියටත් වඩා පේන්න තුවන්න පුළුවන් නෑ නෑ නෑමකක් කරි අහස් අහසින් යන්න පුළුවන් තව ඒගොල්ලන්ගේ පාට හැටියට තමයි අශ්‍යෝන්නේ එතකොට මගේ අශ්‍යය තමයි සුදු අශ්‍යයා මගේ අක්කගේ අශ්‍යය තමයි සුදු අශ්‍යයා තව ආමගේ මල් නියගැස්සේ තමයි කළු ඇස්සේ. හැබැයි කළු ඇස්සේ අයියෙන් දුවනවා. එයා අනිත් හිටියේ 15 එකකනේ. හා? මල්ලි හිටියේ 15 එකක නේද? මම හරි ගන්න ගස්සනසකින් එක ආන. මල්ලිද අයියද? මල්ලි. හ්ම්. ඉතින් එක එක කෙනා එක එක පාට වලට යනවා නේද? රෝස් පාට තැමිල් පාට නිල් පාට කාපාට ඒගොලු කාට් ඒගොලුන් ඒගොලුන්ට ආසනත් ප්‍රති මේ මිනිස්සෝක දෙන්න එනවා කවුවල කවුරු හරිය වෙලා ඉපදෙන ඇති දන්නේ නෑ වෙන කට්ටිය වෙන්නද කවුහරි වෙලා ඉපදෙන ඇති මං දන්න මගේ අක්කයි මල්ලි මමයි විතරයි කෑම එහෙම කෑම එහෙම කොහොමද කෑමකින් රජුවන්ට තමයි වැඩිම තියන්නේ ඒගොල්ලන්ට මාරන්න ඕනේ ඒගොල්ලන්ට කියලා ඉතින් මොකක් හරි ඕන ඕන නම් ඉතින් අපි ළඟ ඒව නෑ නිකම්ම ටෝනුවාම තියනවා එවුණ තශ්‍ය අපේ ළඟ තියෙනවා තා කෑම එහෙම කෑමමතින් ඕන්නම ළඟට මවන්ට මම නිකන් මැවිලේනවා ඔව් මැවිලේනවා අන්න වචනේ බැවිලෙනවා ඉතින් ටේබල්ස් ඇවිල්ලා මට තේරි දින එකක් වගේ තියනවා. ඒව රසයිද? හ්ම්? රසයි නේ. සුවඳයි. හ්ම් තමයි. මල්. අපේ වෙහෙරයක් නෑ. බලනවා පහල තියෙන මනන් තියෙන කිය මම වැඩියෙන්ම යන්නේ වෙහෙර වාසය බලන්න දෙවිලෝකයේ නුවන් බැරි සෑද හැම දෙවි හැම වෙහෙර වාසයෙම බෝධින් වාසය බලන්න යනවා තව පිළිම වාසය බලන්න යනවා මම වැඩියෙන්ම බලන්න යන්නේ ඔයා වැඩියෙන් බලන්න යන්නේ මොකටද පුතේ? මම බලන්න යන්නේ බෙහෙර වහන්සේ. ආ. මොකද මම කැමති චාතුම් වහන්සේලාට. මොකද මම කැමති බුස්සාදුට. මම මම බලන්න කැමති බුස්සාදුවා. බුස්සාදුට. බුස්සාදුගේ ධාතුන් වහන්සේ. ඒ කියන්නේ ධාතුන් බලන්න කැමති මම බුස්සාදුව බලන්න කැමති ඇත්තටම ඔයාගේ රූපෙ. කියලා මම දන්නේ නැහැ කොහොමද බුසා දුන්නේ කියලා. කට්ටිය ඇඳිද්දි මම බලන් ඉඳලා තමයි මං ඇඳේ. ඒක නිසා මම මං කැමති විරහත්සේ බලන්න. ඉතින් මං ඒ විදිහට කළම අන්තිම දවස් තමයි එහෙම කෙරුවේ. බුසාදගෙන් බණ අහලා. ඉස්සර ඔයා වෙහෙර වහන්සේ බල බල යනවා ඊට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේ ඉන්නවා කියලා දැනගත්තට පස්සේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ බණ අහන්න ගියාද? නෑ. එහෙනම් මම හිතුවාසේ මේ මේ මේ මුස්නේ මුසල් වෙන කාලෙම මේ බණ අහලා ඇහුවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ මේ බුදුන් පිරිනමන පෑවට පස්සේ නෑ පිරිනමන පස්සේ නෙමෙයි මේ බුසාදුන් මේ ඉන්න කාලවලත් මේ බුසාදුන්ලා මේ බුසාතුලත් බුදුසාතුරෙන් අර කවුද දෙවියෙක් ඉල්ලන් ගියානේ කොණ්ඩයක් ඔව් ඒ දෙවියා වගේ ඒ වගේ චූටි චූටි පන්සල් තියනානේ ඒ බෝධි මුවසල ඈත තියෙන තැනක අන්න අහස උඩින් ගිහිල්ලා ඒක බලන්න යනවා හැමදාම ඉතින් ඉදසර සමානලාට කොණ්ඩෙ කලවන්ගිල්ලන් තිබ්බක් තැන්පත් කෙව්ව තැන අන්න ඒ වගේ චූටි චූටි තැන්වල ඒවා බලන්න යනවා රෑත ගිල්ලට බෝෂධාතු බෝධීන් වහන්සේ ඔබ අරංආවේ මේ ශ්‍රී ලංකාවට අන්න ඒ වගේ මම අහසින් වැඩම කළා බෝධීන් වහන්සේට සාදු කියලා යනවා මඩුත් තරන් එනවද? දිව්‍ය ලෝකේ. හ්ම්. මාල් ගෙනල්ලා දානවද? අර වෙහෙර වහන්සේට. අතුල්ට දාන. වෙහෙර වහන්සේට නෙවෙයි. මම බෝධින් ආශ්‍රය ඇතුළේ දාන වෙහෙර වහන්සේ ඇතුළට දාන්න පුළුවන්. දැන් දානවා. වෙහෙර වහන්සේ ඇතුළේ දාලා තියෙන මම පිළිම වහන්සේවත් බලන් තියෙනවා. ඒත් මම පිළිම වහන්සේ හිටියේ නෑ. බේරවහන්සේ බෝධීන් වහන්සේ විතර හිටියේ පිල්වහන්සේ ඕනෑන උසාද ඉන්න ඕනේ කාල ඉතින් බලද්දිතින් මෙහෙමචක්කත් ඉතින් ඔය පරිසල් පසලේ මේරවන්සේට වැඳලගු ආ බෝධීන් වහන්සේට වැඳලා නරකයට මාන කරන්න කියලා දෙන්නම යනවා දෙන්නම මොන වැඩමයි කරන්නේ. ආ දෙන්නම එකම දේවල් තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඉතින් මේ විහෙර වහන්සේ ඇතුළට යන්න පුළුවන්ද දැන් අපිට ඇතුළට ගිහින් බලන්න ඉතින් අර මන් දන්නේ නෑ ඇතුලේ කොහොමද පුතේ තියෙන්නේ? ඇතුලේ ඉතින් රත්තරන් වලින් හදන්නේ. ඇතුලේ රත්තරන් වලින් එළිය සුදු වලින්. රත්තරන් වලින් හද හැදුවට අපිට පේන්නේ සුදු වගේ. රත්තරන් වලින් හදලා ඊට පස්සේ සුදු පාටින් පේන්ට් කරනවා. එහෙම නෙවෙයි. මේ රත්තරන් සුදු පාට සුදු පාට තියෙන එක අයින් පැත්ත රත්තරන්. ඊට පස්සේ පිළිම් ධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් කල්ලා මෙම ස්ටේටිකකයි චෝටිකක් තියෙනවා ඉති ඔගලන්ටේ වන්දනා කරලා මොනාද ඔගලම් හිතන්න ද අපි මොනාරි වන්දනා කරලා ඉතනාන මේ අපි නිවන් දකින්න මේ මගේ අන්තිම ප්‍රාර්ථනාව තමයි කියලා මොකක්ද ගොඩක් දැන් අපි නම් මේ මහසෑයට වඳින්නේ සයින් යස්මින් සුගතස්ස ධාතු නිම්මාය රන් සුච්චල බුද්ධ රූපං සුවන්න මාලීති පතිත නාමං වන්දා මහං තූප වරං මහග්ගං හැබැයි අද එක රාජ රාජතුමෙක් කියන්නේ ඒ හොරුන්ට කෙව්ව කෙව්වා බැඩ්ඩ බැනුරු නෑමුගන් සන්නස්ස මුගලන් රහතන් මහරහතන් වහන්සේව පිරිවම් පෑව නිසා මේ ඒ රජතුමා දදුමත් දුන්න නිසා මේ දඩුම දුන්න නිසා මේ එයාට මොකක් හරි එයාටම දඩුවමක් හම්බෙනවා මොකද හොරුම්මත් නැරුවයි ඒක නිසා එයාට දඩුවමක් හම්බෙනවා ඒකයි හොරුනත් අපි මරන්න හොඳ නෑ එයාටමත් ඒ දඩුවමක් හම්බෙනවා එයාටම දඩුවම හම්බෙනවා මරන්න හොඳ නෑ දැන් මේ ආන්ටි කිව්වේ චෛත්‍ය වන්දනා කරනවා වගේ ඔයගලෝ ගාථා කියනවාද ඉස්සලා? ඔයගලෝ ගාථා කියනවාද ඒ වගේ? ගාථා. ඉතින් වාසියට කියන ගාථා කියන බෝධි කියන ගාථා කියන. ඒ රජුරන්ට දනව හම්බුණා කියලා දන්නවද පුතේ? හා? ඒ රජුරන්ට දනව හම්බුණා කියලා ඔයා දන්නවද? හ්ම්. කොයි වගේ දඩුවක්ද? එහෙම නම් මම දන්නේ නැහැ. මම දන්නේ දඩුවම හම්බුණා කියලා. හම්බෙනත් හම්බෙනවයි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ වෙහෙර වහන්සේ වඳින්න ඕන නම් උඩ ඉඳන් පල්ලෙහාට ඇවිල්ලා වෙහෙර වහන්සේ වන්දනා කරනවා ඔව් ඉතින් ආතබ රත්තරන් රත්තරන් බෝටුවක් තිබ්බා ඒ බෝටුවේ යන්න රජතුමා විතරයි තවත් රත්තරන් බෝටු බෝටු තියෙනවා ඒ කට්ටිය තමයි පොඩි බෝට්ටු ලුකුම් බෝටුව තමයි රොත්තරම් වලින් ඔක්කොම හඳලා තියෙන ඔක්කොම හඳලා තියෙන රත්තරන් වලින් ඉතින් ලුකුම් බෝටුව තමයි ලුකුම රජතුමාගේ බෝටුව ශක්‍රිය ශක්‍ර දේවී ඉතින් එයාගේ දෙවියන් දෙවියන්ගේ ලොකු ලොකු දෙවියන්ගේ ඒ බෝට්ටු තියෙනවා තව රත්තරන් බෝට් තියෙනවනේ. තව ඒකේ අර මොකද අර පන්සලකට කියන්නේ අපි අද. කැලණිය. ඔව් කැලණිය අර පුටුවකට රණ්ඩුනා කිව්ව එක මම දැන් කියන්නම්. ආ කියන්නකෝ. ඔන්න යක්කු දෙන්නෙක් යක්කු දෙන්නෙක් නෙවෙයි රජතුමා මොකද්ද? නාග රජුර නාග රජුර නෑ ඒ පොඩක් ඉන්නකොට රජතුමෝ දෙන්නෙක් රණ්ඩු නෑ යක්කු දෙන්න නා රජුරු නෑ නෑ රජතුමා දෙන්න කියලා කියන්න රජතුමා දෙන්නේ රණ්ඩු වුණාලු මැණික් පුටුවකට එවැනි පුටුව හදල හද හදලා නෑ මේ ඒ දෙන්න එකෙන් කදලා ඒ ඒකට දෙන්නම රණ්ඩුනාලු රන්ඩු වෙලා ඉතින් ඒ රණ්ඩුව ඉවරය හතිද්දාගෙන ගියාලු ගෙදර ගෙදර ගිය ගමම්ම රජතුමෙක් හිටියන්නේ මේ මණියක් මණියක් හිට රජතුමා ඒ පුටුව ගිහිල්ලා අද තැන්පත් කරාලු අර තැන්පත් කරන තිබ්බලු තිබ්බල බුස්සාදු එතැන්ට තමයි වැඩිය ඉතින් එතකොට මේ ඒ ඒ ඇයි ගොල් ඒකුල තොර මොන දිව්‍ය ලෝක කට්ටියද ඔය මන්නා රජ්ජුරුවර ඒගොල දිවිලෝක රජතුමන්නේ දිවලෝක කටනෙ මහරජවරු පල්ලේ හාම දිව්‍ය ලෝකෙ නෑ. පල්ලේ දිව්‍ය ලෝකෙ නෑ. පල්ලේ හා? පල්ලේ ආපේ. පල්ලේ පාට කට්ටිය. ඔව්. කළු පාට නෑ ඒ දෙවියා. ඒ දෙවියා දුර්වලයි. ඉතින් උඩ ඉන්නේ කවුද? ඒක තමයි ලොකුම මෝ ඒක තමයි බොලම මැනික් නෑ සපනේ මැනික් එහෙන් තමයි මේ මේ අර මේ පුටු මේ තනේ මේ ඒ රජුරෝ දෙන්න මේ නෑ ඒ රජුරෝ දෙන්න දිව්‍ය ලෝකේ දිව්‍ය ලෝකෙන්ද මැණික් ගෙනාවේ? නෑ දිලෝකේ නෑ ඒ රජතුමෝලා දෙන්නේ ලොකුම රජතුම රජතුමා ඒ පුට්ටු නෑ මං හරියටම දන්නේ නෑ මේ ටික විතරයි මං දන්නේ ඉතින් ඒ වුණාට ඉතින් හොඳයි නේද කොච්චර දෙයක් ඔයා දැන් ඒ උඩ ඉන්න අර වෙහ වහන්සේලා වඳින්න එනකොට ඒ කැලණි විහාර වහන්සේ වඳින්නත් ආවද? ඒ වෙලාවෙ කැලණි ආ හදලා තියෙනවා. ඒත් මේ බාගට හදලා මේ විහාර වහන්සේ හදලා නෑනේ. ඒ වෙලාවෙ ඊට පස්සේ ගුරුසාරු පිරිනම් පෑවම තමයි තව දවස් හරිනේ. එක එක කට්ටිය ඇවිල්ලා එක දවසට තවත් හද ඒක කඩලා තවත් හද ඊට පස්සේ ඒක ඒකත් කඩලා ලুকুම කළා එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ඒක ලুকুටම කළා මේ ඒක ලুকু වෙහෙර වාසය කළා ඊට පස්සේ තමයි තියෙන්නේ පුටුව ඉතින් ඉතින් මම අන්දින් ගල්සෝනස් නේද අනේ ගල්සෝනස් කියනවා කතර කියතුන්න ඒත් ඇති මානන්න වෙලාවත් තිබ්බෙන වෙලාවත් තිබ්බනෑ කියන්න මානය නැබෑන මනුවෙන් බෑන දිවියලෝ කියනෙ ඒකයි පල්ල හටාවෙන එකමකට හැබැයි වැර වගේ ඔල්ලෝස කට්ටුවක් නෑ ඒක නිකම්ම ටයිම් එකක් තියෙන ටයිම්කින් යන්න පුළුවන් ඒ හැබැයි තියෙනවා ඒත් ඒක පේන්නේ ඒක පේන්නේ නැතුව ඒ ඒකින් තමයි බාහිරට යන්නේ. ඒ තවස්ථානයක් ගැව්වොත් ඒ අපිට ඒ ටයිම් එකකින් යන්න ඕනේ. අපි ඒක මොකක් හරි ගැව්වොත් බුසාකෙන් අහලා ගියොත් බාහිරට මේ අපිට නිකම්ම බාහිරට යන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ අපි අපි එම කරන්න පුළුවන් පනගන්න නාගර කොහොද නංගේ කැර කොහොම කොන්්ඩ දික කොන්්ඩේ අම්ම තමා විස්සර දන්නේ පෙරතිය නාගේ පලන්න තියන කොන්න දිගා වගේ ඇස් මෙහෙම උසාද වගේ මෙහෙම තියෙන කන්දක මෙහෙම ඇවිල තියෙන කන් දෙකවත් හරියට දැක්කේ නෑ මං ඒ දැකලා තියෙනවා. මම දැකලා තියෙන දෙයක් තියෙනවා. මම මම කියනවා ඔයා මේ කියන එක මම අහන්න හරිද කියලා අම්මගේ පාටිකින් මෙහෙම දාලා ඊටසේ මෙහෙම බෙද බෙද පොරවගෙන ඉන්න ඊටසේ මම මගේ ඇස් දෙක මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙහෙම ඇවිල්ලා මෙතන මෙහා මෙහෙම උඩින් මෙහෙම තොප්පියක් තොප්පියක් ඔය මොකක් හරි දාගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලේ මෙහෙම පෙනයක් තියෙනවා. ආ. හරි ඇති ඉතින් මෙයා දන්න නිසානේ කියන්නේ නේ. කොහොමද ඒගොල්ලෝ මොකද දන්නේ? දැකලා තියෙනවා. සමහර හැටි දෙක තියෙනවා සමහර හැටි දෙක නෑ. ඔතේ මුසාවේ තරම්ම ලස්සනයි. අපි ඒක අඳින්නවත්. ඉතින් ඔය ටික පොඩ්ඩයි đ i ඒකන බුදු හාමුදුර කියලා තියෙන ඉතින් උන්වහන්සේ කරන්න බෑ සම කරන්න බැල් මේ මිනිස ඔක්කොම කරන්න මේ නහය එහෙම නෑ මෙහෙම මේ මෙහෙම ඩොට් එකක් තියෙනවා කියලා මම හරියටම දන්නේ ඒක ඇත්තනම් තියෙනවා ඒ ඩොට් ඩොට් එක මම ඒ විදියටම නෙවෙයි මේ මිනිස්සු කියලා තියන්නේ එහෙම තියනවා කියලා ඒත් එහෙම නෙවෙයි ඒකයි වෙන විදියක් ඊටත් වඩා අමුතුයි. මේ මැස්සය මෙතැන්ට මෙම කන්ද කැවිල්ල මෙහම ඇගිල්ලි මෙහම කිය මේ කෑල් මෙ උඩින් ඇවිලා ලස්සන්ට මෙම ඇස් මෙ මෙතැන්ට ඇවිල මෙහෙම මෙහෙම මෙහෙම උඩට ගිල්ලා මේ දස තොරැවිලා තියෙන ටිකක් ලොකු වෙලා තව කන මෙන්න මෙතන ගෑවෙනවා. මෙහෙම. ලොකුයි. ඒ කන ලොකුයි. මුදුම කන මෙහෙම ලොකුයි. ඕන සෝන්නාස කෙනෙක්ගේම එහෙමයි. රහතන් වහන්සේලා. රහතන් වහන්සේගේම එහෙමයි. ඉතින් යාගේ කොණ්ඩෙවල තියෙන මෙහෙම මෙහෙම ඇද වම් වෙලා මම දන්නේ නැහැ හරියට මෙහෙම බුබ්බලා කියලාද කියලා. ඇතම හරියටම බුබලක් නෑ ඒ අන්දිනකොට ඉති අඳුර ගන්නත් එපයි අන් සමාර කට්ටියන්නවා ඒ විදිහටම එම් බුබලක් නැති ඒ විදිහම පින්තූරි කට්ටිය නිසා ඒ කට්ටිය හිතන්නේ බුදු සාදු කියලා ඒක නිසා මෙහෙම බුබලක් දාලා තියෙනවා එහෙම මෙහෙම චූටි එකක් තියෙනවා මෙහෙම එහෙම චූටි එකක් තියෙනවා යාගේ මෙහෙම රැස්වීදින එක මෙහෙම ඇවිල්ලා රවුම් මෙහෙම මෙහෙම මෙහෙම තව ඉරිත් තියනවා. ඉරි වගේ මෙහෙම රැස්වීදිලා අස්සන්ට තියනවා. අපිට ඒක බලන්න බෑ. ඒ ටීවී එකේ පෙන්නන්නේ අපිට ඒව පේනවා කියන්නේ ඒක ඇත්තම බලන්න බෑ. අතුණත් අපි ගවිස්සන්නාසෙත් ඒක තියනවා ඉතින් ඔයා දැක්කද කවි ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඔව් ඉතින් මේ රහතන් වහන්සේලාටයි හොඳට එහෙම රහතන් වහන්සේලාටයි හොඳට දන්න කට්ටියටයි විතරයි විදියට බලන්න පුළුවන්. තවත් මේ මේ කට්ටිය ඉන්නවා බුදු සාදු වුණ ඒ පුංචි වුණ ඒ කට්ටියට ඉරිපාටි පාලා උඩට යන්න පුළුවන් ඒ පුංචි වුණත් ඒ කට්ටිය උඩ යන්න උඩට යන්න පුළුවන් ඒ ඒ ඒ කට්ටියට මේ ඒක නිසා මේ සමහර වෙනස්කම් අපි දන්නේ නැහැ එතන මේ අඳින කට්ටිය මේ ඇත්ත බුදුහාමුදුර නෙවෙයි අඳින්නේ නේ? නෑ. නෑ ඇත්ත බුදුහාමුදුර ඊටත් වඩා හොඳ රූපයක්. තවත් ඒ වගේ අඳින්න බෑ. නිකන් මේ වාදනවා වගේ ලස්සනට මනින්නේ. අනේ වුණත් ඒ කට්ටිය අඳින්නේ ඇඳත් ඒ කට්ටිය අඳින්නේ වෙන විදියකට. ඒ වුණත් ඒ කට්ටියට අඳින්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ කතා හදන්නේ ඒ කතා නෑ උනත් ඒ රහතන් වහන්සේ අඳින්නේ වෙන විදියට. ආ ඒගොල්ලෝ ඒ විදිය නෙවෙයි නෝ. අඳින්නේ වෙන විදියට. ඉතින් මුගලන් රහතන් වහන්සේලාටත් මුගලන් රහතන් වහන්සේට මෙහෙම කල් දෙක වෙලා තියෙන ඔක්කොම තොන්න. එහෙම ඇවිල්ලා. ඒක ඔක්කොම රහතන් වහන්සේලා. ඔව්. ඉතින් තව ඉදි පාටි පාලා උඩටම යන්න පුළුවන් දෙවි තැනට වදින්න ඒ තුන උබලන් දන්නාද ඒ දෙවියන්ගේ තැන එක දීලෝක යන්න එක එක එක එක උඩ කොයි හරි දීලාක එක තමයි ඒ වරතුරු තියෙන්නේ එකම දීවලාක එක වගේ නෙවෙයි වෙනස් වෙනස් ඒව ඒක නිසා මේ මේ මේ සමාජ දීලෝකයක් තියෙන කෑම වෙනස් පරතුරු වුණා තවත් ඒ පිතිය නෙමෙයි ඒක වෙනස් ඉතින් කෑමත් වෙනස් නිකන් අපි රටවල් තියෙන්නේ ඒ රටවල්ල කෑම තියෙනනේ ඒ කෑමවල වෙනස්නේ ඒක නිසා කෑම වගේ මේ ඒ ඒ වගේම මේ දැම් ඒ වගේම එහෙත් ඒ වගේම කෑම එක එක දිවිලෝකය වල කෑම වෙනස් පරතුරු වෙනස් ඉතින් සමාන දිවිලෝකය තියෙන කෙසල් පරතුරු විතරක් කන තව දිවිලෝකය තියෙන කෑම පරතුරුත් කනවා පරතුරු විතරක් කන්න බෑ ඉතින් පරතුරි කෑමයි දෙකම කනවා ඉතින් කනවා තිංකාන බතුර තියෙන වතුර වුණත් වෙන දිගලා කියවල වතුර කියලා වෙන ඒව නෑ වතුරමයි තියෙන්නේ ඒ තව කියලවල එකම දිවලෝකේ විතරේම තියෙන්නේ සමාන දිවලෝකවල ඒ වගේ එක වගේම තියෙනවා මාර ඔස්ට්‍රේලියා ඇමරිකා වගේ ඇති නේද පොස්සේ බබල්ගන්න එහෙම නැද්ද පරතුරු තිය හොඳ කෑම තියෙන කන එකමනි කරන්න කරන්නාව ඉති සැපමනේ අප දුකක් නෑන දම් සභා මණ්ඩපේ ඇතුකත් තියන්න ඇයි මේ මොකක් දුකත් තියෙන සරවලන්න මොකදේ ධර්ම සාකච්ඡා කරන්න යනවද අපි වගේ ආ ඉතින් ධර්ම සාකච්ඡා කරන්න යන බුසාදුගෙන් ආනවා අව අහන්න දෙයක් නෑ අහන්න දෙයක් ඕනේ නෑනේ මොකද අපි දන්නවා අන් උඩින් කට්ටිය එනවද ධර්මය කියලා දෙන්න උඩින් නෑනේ ඉතින් තව කට්ටිය ඌේ කට්ටියට පහළට එන්න බෑ පහළ ඉන්න කට්ටියට උඩ දෙන්න බෑ උඩ ඉන්න කට්ටියට පහළට එන්න පුළුවන් නේද බ්‍රහ්ම ලෝක ඒත් බෑනේ මෙන්න කට්ටියට වෙන දේ ලෝකයට යන්න බෑ සමන්ති අර වගේ මල් වගේ ඒ වගේ මල් පූජා කරනවා පාසල් වලට මල් පූජා කරනවා අර රතු මල ඒ වගේ රතු මලක් හැම හැම රතු මලක් වගේ ග්ලුකෝ මල අට්ටියක් වගේ ලොකු එකක් තියෙනවා. ලොකු මල් අට්ටියක් වගේ ලොකු මල් පාට පාට සුදු පාට ඒ වගේ මේ පිරිලා ඒ වගේ තමයි පූජ කර පූජ කරන්නේ අපි. ඉතින් දී ලෝකෙදි ඒ ඒ වගේ එහෙම කඩන්න ඕනේ. එහෙ එකපාරට මම මෙහෙම එක එක තියෙන පළවල් ඉතින් ඒවා ගේන්න දෙයක් නෑ ඒවා තියනවා නිකන් ඒවා ගේන්න දෙයක් නෑ අද අපි දැන් මල් කඩලානේ අපි පූජා කරන්නේ එහෙම කඩන්න අවශ්‍ය නෑ ඈ කඩන්න අවශ්‍යයි කඩලා නැතුව කොහොමද අතින් නැතුව ගන්නෙ මෙහෙමද ගන්නෙ කොහෙන්ද ගන්නෙ පවන්න පුළුවන් ඉතින් මේ යෝගී ලස්සන්ට කරනවා ඉතින් ඕ ඉතින් අර ධර්මදේශන අහන්න නම් බුදුහාමුදුරුවෝ ළඟ ගිහිල්ලා අහලා එනවා ඉතිනේ. අහනවා ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් බුසාදුගෙන් අහනවා පාසල් පාසල් නෙවෙයි කිව්ව විදියටම කරනවා භාවනා කරනවා අයින් දෙවියොත් අයින් දෙවියොත් භාවනා කරනවා සමාර දේවල් වෙද්දී ඉතින් මං නරකවටම බල්ලා ඇති මං හරිකටම දන්නේ නෑ ඒත් වෙන දිලෝකවලට යන්න ඉතින් කල්ලට යන්න බෑ ඒ වුණත් ඒ දියුලාගාල් වල තියෙන්නේ රහ කෑම. ඒ වුණත් ඒක රහ රහ කෑම. ඉතින් අපිට ඒ වුණත් එහෙට යන්න බෑ. ඉතින් උඩම මේ ලුකුම රජතුමා ඉන්න තැන යන්න ඕනේ ගොඩාක් පින්වත් කිව්වාම ඉතින් ඒ වගේ පින් කැව්වම තමයි එහෙට යන්න පුළුවන්. චුට්ටක් පින් කැව්වම තව තැනකට යන්න පුළුවන්. තවත් ගොඩාක් පින් කළා ඒ මේ ඒ ලুকুම මේක තියෙන පහල යන්න පහලට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ තමයි. ඔන්නේ මම අහගන්න පුළුවන් ගවිසෝන්නාසගේ මේ මොන දිව්‍ය තලයේද කියලා නේ. ඔව්. මාද දිව්‍ය තල කියලා මං ඉදිවිල් දාලා තමයි චාතු මහරාජගේ යාමය තුසිතය තාව නිර්මාණ රතිය කියන්නේ මං දන්නේ නැහැ සුදුම සුදුම ඉන්න කට්ටිය සුදුම සුදුයි නිංග කත් කලවිලා වෙන එක මවන්නේ වෙන එක. මවන්නේ නෑ. මේක මම මවන්නේ නෑ. එහෙම හරියට මම දන්නේ නෑ. මේ ආමයිතර ගල්සන්නන්සි ගියාට පස්සේ අද තමයි මේව කතා කරන්නේ. ලස්සනයි නේ. ඉතින් දිව්‍ය ලෝක යන තරම මිනිස්සු කැමති ඉති වැඩක් නැහැ. ඉතින් ඒක දුකක් වෙන්නේ මේ මල් එක අපි ඇයි ඒක දුකක් වෙන්නේ? ඇයි දුකක් වෙන්නේ ඉතින්? දිව්‍ය ලෝකේ සපයි කියලා මිනිස්සු දිව්‍ය ලෝක යන්න හදන්නේ. දුකයි කියලා. ඊට පස්සේ අපි හිතන මේක දුකයි කියලා තුනම ඒක නිසා අපිට මේ ඒක වැඩක් නෑ කියලා කියන්නේ. අපි මොකක් හරි ගන්න ගන්නවා කියමුකෝ. අපි අර සොන්නස් කිව්වාගේ මෙට්ටේ ගත්තා. මෙට්ට අරගෙන දේවලෝකේ මෙට්ටේ අරගත්තම ලස්සන Um, රත්තරම් මෙට්ටයක් තිශ ඒගේ හිටපු ගමන් සංඥාවක තන නෑ ය සංඥාවක නෑ සැන්ඥාවක් නෙයි ඒ ඒ මෙත්ත ගත්තාම දැසේ එයා දැක්ක තව මෙට්ටය ඒ වගේම හට ඒක අරගණ්ඩී තුනා හිතයාට බැඩක් නෑ කියල තුනා දුකල් කිතුන මේ මෙට මං ගත්තම් කොද දුකුවී දැස දුකුයි වෙන්නවා ඒකයි ති දුකයි කියලා කියන්නේ තින් දුකවි සැප වෙන්න තව අනුන්ගේත් දැක්වත් ඒ නෑ ඒනෙමේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න. ඉතින් මහාන වෙන්නනේ කට්ටිය හිතන්නේ දිව්‍ය ලෝකේ ඉඳලා. ඇයි ඒ? අනේ නෑ දිව්‍ය ලෝකේ. ආ. කලින් මේක කිව්. අයියනේ දිව්‍ය ලෝකේ මහාන වෙන්න බැරි. මොකද ඉතින් එහෙම මහාන වෙන්න බැරි ඉතින් මහාන වුණාම මේ පාට වෙනස්නේ. නිල් පාටින් ඉන්නා කළු පාටින් ඉන්නා සුදු පාටින් ඉන්නා ඒ වගේ තව පින්වත් ගොඩම්ම කෙව්ව කට්ටිය තමයි මේ වගේ තියෙන්නේ හැබැයි මෙහෙම කන මෙහෙම ලුකු වෙලා තියෙනවා එහෙම නෑ මෙහෙම තියෙනවා ඇයි ඉතින් ඇත්තම මේ දිව්‍ය ලෝකෙ ඇත්තට මහාන වෙන්න බැරිද මහාන වෙන්න බැරි මොකද මේ ඒක මානන්න බැරි පාට වෙනස් ඇඳුම ඇඳම් තියෙන්නේ වෙනස් විදියකට ඉතින් අතරින්න ඕනේ මිනිසුන්ට අත්හරින්න බෑ දේවල්ලා නැති අත්හරින්න ඕනේ බණයව්වට ඒකට්ටිය මනහන මාන කරන ඒ වුණත් ඒකට්ටිය දන්නේ නෑනේ ඕගලන් මහල තියෙනවද පුසාදු කාලේ ඉන්න කාලේ මහල් වෙලා ඉන්නවද උඩ ඉන්න හදා. ආ දෙවිවරු අහලා නැහැනේ. දෙවිවරු මහා වෙන්නේ නැහැ. Sorry sorry. ඒක නිසා මහා වෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඉතින් මහාන වෙන්න එහෙම පෙරුම් පුරාගෙන එන කට්ටිය ඉතින් මිනිස් ලෝකෙට වෙන්න ඕනනේ. නෑ මේ පොඩ්ඩක් ඉන්න. මේ තව ඉන්නවනේ මේ අශෝ එහෙම අශෝ ඉන්න. මේ කාලවල වල ඒගොල්ලන්ට එක්ක හිටිය කට්ටිය තමයි ආශ්‍ය වෙලා ඇවිල්ලා තියෙන දේ බ්ලොග්. ඔව් ඒ තමයි ඒ කට්ටිය එච්චරම් පින් වැඩ කළේ නෑ චුට්ටක් විතර පින් වැඩ කළා. ඒක නිසා ආශ්‍යෝ වෙලා ඉපදෙලා තියෙන දේ බ්ලොග්. හරිනේ ඉන්න. පොඩ්ඩක් පින් වැඩ කළා. හරියටම හරිනේ ඉන්න. හැබැයි දිව්‍ය ලෝක ආශ්‍යයක්නේ. ඕ oh. ඉතින් එයා පින් වැඩක් කරලා තියෙනවා නරකයට චුට්ටයි ඒකයි අයියෝ